Galera, e aí, beleza? Trazendo para vocês o primeiro mapa dessa série que eu vou fazer, que é explicando cada mapa deste campeonato, deste ZSR que vai cair. Cada mapa, galera, tem suas técnicas, tem suas manhas, então eu vou ensinar para vocês as manhas para que vocês venham bem espertão, bem, bem formalizado, bem informado para tirar onda com esses pontos, entendeu? E vamos lá, eu preciso de um... Eu preciso de um ajudante. Deixa eu ver. Ajudante, apareça! Aqui, ajudante, ajudante seu. Aqui, ó, galera, esse aqui é o Will Sensei. É o nomezinho que me faz raiva, né? Você sabe quem é, né? Ele aparece muito nos meus vídeos, esse nome do caralho. Pronto. E ele vai nos ajudar. Fala aí com a galera, galera. Fala com eles aí, galera. Quer dizer, aí, fala com eles aí, Ido. E aí, meu irmão? Como é que tá? Olha como é que tá, olha, agindo, cara. Vamos lá, vê só, Hino, vamos fazer logo a sua concepção. Me diga, Hino, neste mapa, qual é o melhor lugar que tem para fraguear em solo? Diga aí para mim. Mas é o seguinte, tem muito apelão que se aproveita desse ponto aqui, ó. Olha, olha, olha. E é onde o cara cata frag fácil. E os caras quando nascem, nascem ali, já dá para capar quando ele vem correndo aqui pra cima de você e o outro nossa então tem uma cobertura boa aqui tirando vantagem dos caras que tá prevenido e é exatamente e... isso galera esse aqui é o melhor canto que claro. tem para jogar nesse mapa se você domina esse mapa esse uh, spot que é chamado spot é o nome do lugar onde você tem vantagem esse spot é praticamente o, o seu ganha-pão você ganha um solo só jogando aqui, porque aqui você tem controle sobre três pontos bons, que nasce gente ali, onde não tá, nasce gente aqui e nasce gente aqui. Aí, ou seja, o frag sempre tá rodando, porque essa parte aqui é bugada. Quando você está aqui dentro, eles nascem normalmente ali pelo lado de lá. Aí você fica só pá, pá, pá, pá, e ferrando quem vier lhe buscar também dessa área aqui, ó. Galera, tá vai vir querendo lhe buscar porque os caras vão nascer em outro lugar e querem, querem vir pra cá. Ou então pelo menos se vingar de você. Entendeu? Este é o melhor ponto para você fraguear. Existem outros também no mapa, mas esse aqui é o melhor que tem. Não tem para onde. Este é o melhor que tem. Se você estiver neste ponto, você faz um frag monstro. Entendeu? Pronto. Vamos mostrar pelo menos dois, dois é, três pontos em cada mapa para que vocês façam frag. Então, Wino, qual o segundo melhor lugar aqui? Vamos ver se você sabe qual o segundo melhor lugar para fazer frega aqui. Ah, eu gosto também. É lá o primeiro, gosto de ficar aqui às vezes, mas eu prefiro aqui. Atrás daquelas caixinhas ali. Mas aqui serve para quem tem 12, né? Exatamente, Pelão. galera. Esse aqui é um ponto muito bom. Se por acaso você tiver de 12, este é o melhor ponto que tem do mapa. Se por acaso a modalidade for 12, este é o melhor ponto, porque aquele lá só presta se você tiver de metrangas assim, e sniper. Se você não tiver de sniper ou metranca, você tá lascado. E a metranca que eu falo é o que? É SMG e AR, né, que é rifle de assalto. Entendeu? Esse aqui então fica sendo o melhor spot para jogar de 12. Não tem pra onde, porque os caras vêm nascendo aqui no meio, vem. Ninguém vê você e você vê os caras aqui, ó. ó que tá de boa aqui, ele fica aqui, ó, pra cá. Ó. Pá, só dando dosada no meio das caras dos caras, tá ligado? Só na dosada. Olha comigo, já me ofende. <laughs> Vai tomar dosada, viadão, viadão, viadão. Ah, ah, ah, jogando granada de fumaça. Galera, lembrando também, não vale granadas. Vocês em cada modalidade vão entrar puro. Não vale nada dessas putarias. Só a arma que você tiver na mão e já era. Entendeu? Inclusive a arma que você usar para se classificar, eu vou colocar ela na sua na sua tabela, no caso, na, na, como é que eu diria, seu status, tá ligado? Vai estar tá explicando lá que você é um jogador de que obteve tantos pontos usando esta arma. Essa arma seria então a sua especialidade. E assim funcionaria o jogo. Seria até também uma espécie de wiki para os jogadores de PVP. Os jogadores aliados iriam saber de você, e até até o seu canal. Se você por acaso tiver um canal do YouTube, canal de outro lugar, eu vou deixar lá. Se você tiver uma page de Facebook, eu vou deixar também nessas informações. Os jogadores poderão conhecer vocês. Se por acaso ele também serviria até de currículo. É isso que eu tô falando pra vocês. Quando um jogador chegar pra você, ah, você é hacker, você diz pra ele, beleza, sou hacker, procure lá, tal, meu nick, lá na lista do SR, tem tudo sobre mim lá. Aí os caras vão ter acesso a vídeos, a torneios que você participou, informações que poucos jogadores têm, tá ligado? É, assim, tipo, jogadores que, que cansam de dizer, tipo, eu, eu mesmo, o pessoal sabe, a maratona de campeonatos que eu já venci, tá ligado? Da moral que eu tenho por aí. Mas os jogadores novatos não sabem disso, galera. Eles chegam assim, esse dragão é hacker, é hacker, tá ligado? Mas eu não sou e eu não tenho provar toda vez que eu não sou. Aí o ideal é eu juntar todas as informações do jogador em um lugar e, hum. né, botar lá. Pra que hum. os jogadores vejam, ah, fulano, ó, venceu aquele torneio, ó ah, fulano, ó, classificação ZSR, ele é rank B, por isso que ele é bom pra caralho. Uhum. Tá ligado? Se bem que vai ser. Vai ser muito. Vai ter muito rank A, tá ligado, galera? tem muitos jogadores bons, que eles vão fazer pontos, tá ligado? E vão sair rank A mesmo. Pronto. Ino, vamos para a última explicação? Cadê? Eu quero o terceiro spot desse mapa. É, também aqui, ó. Aqui é muito bom. Ah, É... Aqui? Ah, olha. Vamos ver, vamos ver. Aê, acertou. Pronto, exatamente isso. E não parece que aprendeu tudo que eu ensinei já, certinho. Ó, esse aqui, galera, é um ponto muito foda. Por quê? você tá guardando esse daqui, fuzilando quem nascer ali. Você tá guardando esse daqui, fuzilando quem vinha correndo de lá. E ainda tá guardando esse daqui, fuzilando quem vinha de lá. E hum. aqui as costas você não se preocupa muito, porque o cara que vem aqui pelas costas ó, é suicídio. Ele tem quatro pontos pra levar a fala aqui, ó cu, dois e de você ali dentro, tá ligado? Ele não vai vir aqui não. Mas nem ferrando. Entendeu? Então você aqui é um ponto é... muito forte. Se você tiver é de 12. De fumaça, tu tá me vendo aqui? Tô vendo. Tô vendo porque tô no gráfico máximo. Aí minha placa ela é meio <laughs> maldita. <laughs> e tá em vídeo. Bem? Tá vídeo tá em vídeo aqui. Pronto, no caso, galera, fica categorizado. Este é o terceiro ponto, entendeu? Terceiro ponto que dá uma vantagem absurda para quem toma controle. Então, quando você vê jogadores nesses pontos, ou você tira eles desses pontos, ou eles vão fraguear muito, entendeu? Se eles fraguear muito, é, vocês estão lascados, porque vocês vão ficar com rank muito baixo, entendeu? Entendeu? Você entendeu, Ino? Você entendeu, Ino? Você entendeu, Ino? Você entendeu, Ino? Você entendeu, Ino? Entendi. Pronto, vamos lá, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E vem cá, vem cá, vem cá rápido uma coisa. Fire in the hole! Ó, coisa linda aí. <laughs>